那加密钱包是区块链技术中绕不开的一个话题。当我们使用区块链技术进行转款、质押、购买代币这样的一些活动，不管是去中心化的交易程序，还是去中心化的存储、去中心化的 WiFi 程序，我们或多或少都会要使用到加密钱包。今天我们就来解释一下什么是加密钱包。第一，区块链交易中的私钥和公钥。想要了解加密钱包的原理，首先我们重新复习一下什么是区块链的私钥和公钥。 私钥和公钥并不是原生于区块链技术，而是来源于加密技术。举个例子，李雷要转一笔钱给韩梅梅，李雷需要两把钥匙，一把公钥和一把私钥。私钥是关键性的钥匙，是李雷保管的，不能透露给任何人。李雷转钱给韩梅梅的时候，会把他的公钥分享给韩梅梅，这样韩梅梅可以用公钥来解锁、接收李雷转来的钱。 李雷生成密钥使用了一个单向函数，意思是不能回溯的函数，只能从原因推出结果，不能从结果推回原因。用了这种函数生成了一系列随机数。有兴趣的朋友们也可以查看 JL Tech 系列节目《区块链常识快速问答》的第四期，《区块链作为特殊数据库》，区块链上的技术。这一期节目也介绍了私钥的加密技术。 那么我们会把这些有用的链接放在下方，或者是请观众朋友们点击上方的链接。第二，加密钱包的原理，在去中心化的公链上，所有的交易信息都是透明的。如果李雷不小心泄露了他的公钥给其他人，那么知道了他的公钥的这些人就可以查看李雷的所有的转款记录了。所以，一般建议区块链上的用户频繁创建新的公钥私钥的配对，来减少自己的痕迹。 加密钱包的出现，让我们更好地保管私钥和公钥。加密钱包是一种计算机软件，可以为我们通过单向函数创建随机数私钥，同时保存与之配对的公钥。当李雷完成了这笔给韩梅梅的转款之后，想再转一笔钱，这时加密钱包还可以为李雷自动生成新的密钥来隐藏李雷的身份。从上述的描述过程可见，加密的钱包和我们平常说的这种物理的钱包是不一样的。 加密币的钱包更像是一个密钥的管理软件或者设备。第三，冷钱包和热钱包。 冷钱包和热钱包，大家其实都不是很陌生了。热钱包意思是加密钱包仍然和外界互联网相连，而冷钱包意思是与外界互联网隔绝的钱包。几个典型的热钱包的类型有：浏览器拓展程序加密钱包，最有名的就是 MetaMask，小狐狸标志的这个钱包；还有就是网页端的交易所里储存加密币的钱包，手机移动端的钱包等等，这些都是与外界互联网连接的热钱包。 冷钱包有硬件钱包，例如 Ledger 或者是 Trezor 这两个品牌。另外一个冷钱包，大家可能很少想到，但也是最安全和最原始的，就是把密钥用纸写下来，然后锁进保险箱。关于热钱包中的 MetaMask 钱包，因为有大量用户在使用这个拓展软件，Jill 接下来会专门出一期节目，介绍一下如何提升 MetaMask 钱包的安全性。 好了，这一期节目关鸟给我们总结一下：第一，区块链上的活动经常需要使用到加密钱包，要了解加密钱包，就一定要谈到加密技术，私钥和公钥是其中的关键技术。加密技术一般是通过一个单项函数产生的这个随机数来创造密钥的。第二，加密钱包的本质是一个密钥的管理器，帮助用户生成密钥和保管密钥。第三，加密钱包有冷钱包和热钱包之分，冷钱包和外界互联网隔绝，热钱包与外界互联网相连。你学会了吗？ 如果你也对区块链感兴趣，或者对这期节目有什么想法，欢迎下方留言讨论。接下来，GL Tech 还会为大家带来区块链领域不同的热门话题，期待下次见到你。